ජයවා අයිබෝන් වන ලෝක රේඩියෝ දිනය ඒක සිංහලින් කරනම් වර්ල් ප්‍රේඩියෝ දේනේ හරනේ ඉති කියන්න කරන්න දෙවල්න්න ගොඩාක් තින ඇබෑමන් ගෙටින් කියන්න කෙනෙක් තමන්ගේ හොබිය එක ජොබ් එක කරගන්නවන අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තමයි නියම තැන වෙන්නේ හරි මම රේඩියෝ වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු ගාණක් වෙනවා මේක ඇත්තටම මම ජොබ් එකක් විදිහට නෙවෙයි කරන්නේ මේක මගේ හොබි එක හරි මේක හරි ආසාවෙන් කරන වැඩක් ඉතින් අන්තිමේට කොහමරි වැඩේ කොහොම කොහොම කොහොමරි කර කියලා රේඩියෝටම ජීවිතේ ගිවිලයන් තැන්ටාව එකන් ශායෆෙම එකේම සම්පූර්ණ ජීවිතය වෙලා දින දැම වෙනකොට ඉස්සර දොස්තරගෙනෙක් හිදාගෙන ස්කෝල හිලා දොස්තරගෙනෙක් වෙන්න කියලා කොලිෆයිට් වෙලා ඔක්කොම කරලා කැම්පසයන් අම්මල සේරම කරලා ඒ දිනකොට පිටිපස් දොරින් පැනල වෙලා තමයි ඉස්සලාම මේ ෆිල් එක තෝරගන්න ශායෆම් එකට නවා වැඩ කරනවා ඉතිං අද වෙනකොට ශායෆම් සිද්දුකාමරේ බෑන් ෂෝ එක තරින් හාට ශායෆම් එක බොහෝ පැතිවලින් බොහෝ දෙවල් කරලා තියනවා කරනවා ස්රාත් කරනවා ඉතින් එනිසා කොහොමනොත් එකම අයි කියන්නේ ආසාාවෙන් දෙයක් කරනවන ඉතින් හොබිය එක ජොබ් එක වෙනවානන් අනිවාරෙන් සැපට ගමන යන්න පුළුව හරි ගොඩක් දිවල් කියන්න තියනවා ඇැබැති මේ තින වෙලා මදීම කියන්නගත්තොත්තේම කොමුණත් හැමෝරම ජයවේවා මේකතම අපේ ජීවිතේ හැම වෙලායම අපි ඔබත් එක්ක ඉන්නවන අපි සන්තෝසිෙන් ඉන්න නිසල්ලා ති ජොබ් එක විඳින්න පුළුවන්න අනිවාරෙන් අපි සතුර ඉන්න පුළුවන් එතකොට ඒසතුර ඔබට දෙන්න පුළුවන් ජයවා මංගෙන පෝචන ඇතියනවා ඒක කෙලිවර කරන්න හොඳින් ඉන්න ඕනේ බත් කන්න ඕනේ ආදරේ මැරලත් පෑප ජයවේවා මමකිල් මේ ලංකාවේ හොඳම සිින්දු හෙන එකම රේඩියෝ එක ශා